Setelah tiba kembali ke Manchester United, mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League 2021. Cristiano Ronaldo langsung membuat efek besar usai comeback secara sensasional ke Old Trafford setelah 12 tahun lamanya. Menandai periode kedua di Manchester United, Ronaldo langsung menunjukkan sinarnya dengan mencetak brace yang mewarnai kemenangan pas 1 setan merah atas Newcastle United di Old Trafford pada 11 September lalu. Pada pekan selanjutnya, CR7 kembali tampil gemilang dan menyumbangkan satu gol saat Manchester United mengalahkan West Ham United secara dramatis dengan skor 2-1. Sebanyak 3 gol dari 3 pertandingan cukup menjadikan Ronaldo sebagai Player of the Month Premier League pada September 2021. CR7 mengalahkan kandidat lain yaitu Muhammad Salah dan Joao Cancelo. Ini adalah penghargaan Player of the Moon kelima yang diraih Ronaldo di Premier League sepanjang karirnya. Sebelumnya, kali terakhir CR7 meraih gelar tersebut adalah pada Maret tahun 2008 atau lebih dari 13 tahun lalu. Selisih lebih dari 13 tahun bagi seorang pemain yang memenangkan Player of the Moon adalah rentang terlama dalam sejarah Premier League. Benar-benar luar biasa. Bagaimana pendapatnya Sob?